हेलो फ्रेंड्स आज हम आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं अपने विंडो 10 का ऑटो अपडेट कैसे डिसेबल करना है क्योंकि विंडो 7 में आसानी से आप विंडो डिसेबल कर अपडेट इसको डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता था लेकिन अब यहाँ पे जो विंडो 10 रिसेंटली जो आया है विंडो 10 इसमें आपका ये अपडेट का ऑप्शन नहीं आता है ऑटोमेटिक आपका विंडो जो है अपडेट लेने लगता है जब भी आप कभी काम करते हैं आपका विंडो ऑटोमेटिक अपडेट लेता है चलिए आज इसके बारे में बताएंगे हम कि आपको इसको ऑटो अपडेट डिसेबल कैसे करनी है तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करनी है अपने कंप्यूटर से आपको रन कमांड में आनी है आपको विंडो के साथ में आर प्रेस कीजिए यहाँ पर रन खुल जाएगा इसके बाद यहाँ आपको आपको लिखनी पड़ेगी G P edit dot M S C ठीक है G P edit dot M S C type कीजिए करने के बाद ये आपका इस तरह से ये पेज खुल जाएगा तो आपको अभी फ़िलहाल क्या करनी है फिलहाल आपको क्या करनी है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कन्फिग कंप्यूटर कन्फिग्रेशन है ठीक है उसके नीचे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट बनानी है आने के बाद यहाँ पे आता है आपका विंडो कंपोनेंट विंडो कंपोनेंट में आइए आने के बाद सबसे नीचे आपको आने हैं ठीक है इसी के लिए देखिए विंडो अपडेट विंडो अपडेट में आइए आने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर ऑटो अपडेट तो यहाँ पे मैंने डिसेबल कर रखा है आप यहाँ चाहें तो इनेबल कर सकते डिसेबल कीजिएगा तो आपका विंडो अपडेट नहीं लेगा यहाँ पे इसका सारा डिटेल यहाँ पे आप बता रहा है आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं उसके बाद अगर आप कन्फिगर करना चाहें तो यहाँ से आप कन्फिगर कर सकते हैं आपको जिस अनुसार से आपको चाहिए यहाँ पे notify for download auto update यहाँ पे जैसा आपको जो आप यहाँ पे पढ़िए जो आपको अच्छा लगे रखने के लिए आप वहाँ रख सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे ये हो गया उसके बाद आप यहाँ से चाहें तो टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपको कब करनी है नहीं करनी है ठीक है अब यहाँ से इसका टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको कब इंस्टॉल करनी है नहीं करनी है यहाँ पे सारा ऑप्शन मिलता है आपको और यहाँ से आप इसको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं उसके बाद एवरी वीक करनी है या तो फर्स्ट वीक करनी है या तो मंथ में करनी है इस तरह से ये आपका ऑप्शन मिलता है तो यहाँ से इसको करने बाद आप इसको एनेबल कर सकते हैं आपको टाइमिंग भी कब देना है आपको यहाँ पे डाल सकते हैं कि कब आपको schedule install day by day उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे इसका टाइमिंग डाल सकते हैं कि कब चाहिए आपको अपडेट अगर ऑटो अपडेट में आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप ये डाल सकते हैं उसके बाद आपको क्या करनी है अप्लाई करनी है अप्लाई करने के बाद ये आपका डिजेबल हो जाएगा दूसरी बात है ये automatic update detection frequency frequently अब यहाँ से भी इसको कर देख सकते हैं कि आपका विंडो अगर अपडेट लेता है तो वो चेक करेगा कि आपका विंडो अपडेट है या नहीं है या तो वो चेक करेगा आपका यानी विंडो ऑटोमेटिक अंदर इंटरनली जो है सो चेक करते रहेगा ठीक है तो यहाँ से इसको आप आ, सेट कर सकते हैं कि कब कब इसको चेक करना है नहीं चेक करना है इस तरह से इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं उसके बाद नीचे आपका आता है नोटिफिकेशन अगर यहाँ पे allow automatic update immediate installation अगर इसको आपको इनेबल करनी है डिसेबल करनी है यहाँ पे आप देख कर सकते हैं ठीक है इमीडिएट इंस्टॉलेशन कर जाएगा तो अब जब इंस्टॉल होने के बाद तुरंत ही अपडेट लेना चालू हो जाएगा तो अब इसको भी इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करनी है अप्लाई करनी है अप्लाई करने के बाद अगेन आपको रन में आनी है यहाँ पर आपको टाइप करनी है पी अपडेट यहाँ पर टाइप करनी है आपको जी अपडेट और देखिए बता रहा हूँ जी अपडेट यहाँ पर टाइप किए जी अपडेट उसके बाद देखिए यहाँ पे अपडेटिंग पॉलिसी यहाँ पे ये ऑप्शन आता है और ये विंडो इस तरह से आपका ये देखिए ये हो गया है अपडेट मेरा पॉलिसी जो मैंने अभी इनेबल किया है ये मेरा अपडेट हो गया है उसके बाद आपको क्या करनी है अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कीजिए रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो पॉलिसी जो आपने लगाया है वो आपका पॉलिसी यहाँ पे लग जाएगा अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ये उसका आप कंप्यूटर रीस्टार्ट कीजिए अब रिस्टार्ट करने के बाद आपका पॉलिसी यहाँ पे लग जाएगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए सेटिंग में जाता हूँ सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो अपडेट का जो ऑप्शन है ठीक है यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि जब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद आपका इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा और आपका कंप्यूटर जो है ऑटो अपडेट नहीं लेगा जब भी आपको अपडेट करना होगा तो यहाँ पर मैनुअली आके अपडेट आपको करना पड़ेगा और अगर आप टाइमिंग सेट करते हैं टाइमिंग के अनुसार जितना टाइम को आप करते हैं अपडेट का कन्फिगेशन वहाँ उतने बजे आपको टाइमिंग में ये विंडो ऑटोमेटिक अपडेट लेता है तो दोस्तों मुझे ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो रिलेटेड कोई सवाल हो या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट में जरूर बताइए आपको रिप्लाई देने का हम पूरा कोशिश करेंगे तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए चूँकि हम इसी तरह से आप टेक्निकल रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं चलिए तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू